Baina ez nabil ziur, ez dakit zer idiotan beldur Ni banabil, baina ez dakit nora, beti begi da mudaka, du mudaka, beti un euro presaka, zalantzak maika, akatsak milaka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, mudaka, du mudaka, nabil, du da mudaka, du da beti un euro presaka, zalantzak amaika, akatsak milaka, pausonen azten den inoz ez maiga mamá y cha